Zest naprzemienny, a praca przy maszynach w ruchu, ale równie dobrze może być to praca na wysokości, y, operator wózka widłowego czy kierowca zawodowy. Jak to się ma do tych profesji? Witam, dziś byłem na badaniu w WOMP i okazało się, że mam zeza naprzemiennego, zeza zbieżnego naprzemiennego nie widać tego po mnie, ale okulistka od razu zobaczyła, nie widziałem wszystkich symboli w książce, potem zabrałem mnie na inne badanie, gdzie na ścianie wyświetlały się symbole i tam już wszystko bezbłędnie odczytałem. Wspominała mi coś o pryzmacie w tym badaniu, nie rozumiem o co chodzi, żadnych problemów dotąd nie miałem. No, wszystko elegancko widzę. Przy maszynach sporo robiłem, żadnego problemu też nie miałem. A jednak zostałem zdyskwalifikowany y, za to i mógłby mi Pan jakoś to wyjaśnić. Sprawa jest tutaj bardzo prosta, ponieważ z tego opisu wychodzi ewidentnie brak widzenia przestrzennego, stereoskopowego czy y, obuocznego, różne nazwy, aczkolwiek ostrość wzroku każdego oka badanego osobno jest prawidłowa, wydaje być się OK, także pacjentowi tutaj wydaje się, że widzi super, ale jak już y, jest dokładniejsze badanie okulistyczne, to od razu wykrywa brak widzenia y, przestrzennego, które jest niestety niezbędne w wielu zawodach. Także smutna wiadomość, ale niestety pacjent został zdyskwalifikowany tutaj y, prawidłowo. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i jeżeli masz jakieś jakiś komentarz co do braku widzenia stereoskopowego, czy zeza zbieżnego, naprzemiennego, to skomentuj tutaj w tym wideo.